Nous sommes un site industriel labellisé Vitrine Industrie du Futur depuis 2017. Seule une quarantaine d'établissements industriels en France ont obtenu ce label de l'AIF, dont nous sommes très fiers. Notre approche est pragmatique. Elle vise la qualité des produits pour les clients en intégrant les contraintes des opérateurs et la responsabilisation des fonctions support. Le digital n'a jamais été un objectif, simplement un moyen de transformer les pratiques et d'accompagner la performance. L'usine du futur, c'est être toujours en mouvement, ce qui implique de la créativité, de l'audace, de la prise de risque, mais aussi du droit à l'erreur. Ce sont des valeurs que l'entreprise doit refléter pour attirer des talents. On a besoin d'experts qui comprennent la nécessaire adaptabilité des technologies aux hommes et pas l'inverse.